Sziasztok gyerekek! Ahogy látjátok, ez előző részben itt tartottam. Remélem nem basznak meg. Ez az. Figyeljétek milyen pónát fogok futni. Látjátok? Az meg. Anyád. Már lehet elején csalni, nem? Hát nem lehet sajnos. G. Oda plusz. Mi? Jaj, ne, gyerekek. az hát... Ezen mi a fasz nem érthető? Kurva könnyű. Csak ki kell külölni ezeket a fuss ellenségeket. Ó! Oh! Retkek. Mi a faszom ez itt? Merre menjek? Merre jó? Ennek. J. Jaj! Azt hiszem tudom melyik pálya az gyerekek. Hú, ez, ezen jól sokat leszek. ez volt eddig a legszorobb meghalásom, halljátok! Azt a kurva gyerek, fasz meg milyen... Hú, de ideg. Én sokat idegesítettem egy hangfelvé. Oh! <laughs> ne, nem bírtam kimondani a hangfelvételt, mert olyan... De mi? Más nem tettetem, hogy ideges vagyok, már komolyan idegesít. Pedig még alig voltam rajta valamit. Mi az, hogy nem a Dark World-ben van fekete színű?

Tengség gabcin, senki házi. Mit képzelsz te? Három persze, és még csak két pályát vittem ki, hát nagyszerű. Te hogy kül? gyerekek, én marhára nem értem. Nem értem, hogy ezt hogyan kéne megcsinálni. Maga egy szemtelen és köcsög ember, akit a börtönbe kell csukni. Érted? Jó gyerekek, ha még egyszer meghalok ezen a pályán, akkor vége a videónak, és 5 perces lesz, van 4, van nem tudom mennyi. Már azt hiszem annyi már 4 perces, mi? Azt a Ja, gyerekek, ezért nem lesz fuha házépítés. Legalábbis videóban hogyan épít sorozatot akartam Minecraftból, de ezek szerint erre nem képes a lelki ismeretem. Ha beleesik, ez direkt belemegy, mint hol. Gyerekek, most már kezd elegem lenni ebből. Két perce szopog ezen a pályán, vagy három. amúgy kül. Elegem van már. Ez a space volt. Jaj, itt nem lehet elnyomni. Tini, hát nem nyom el. Jó, mindjárt kiszedem minden azt a rohadtot, mert elromlott. Most már még messzebbre kell nyúljam, ami sokkal nehezebb lesz így játszani.

mindjárt meghalok. El sem hiszek. El sem hiszitek, hogy meg fogok halni, de viszont igen. Meg fog, most már. Ott is kéne nyomnia. Hát, az meg, most elbasztam. Jó, talán még a kövi részbe is ezt fogjuk folytatni, bazd meg hogy ha szépen csináljuk már meg. Idegbeteg. El se fogjátok hinni. Végre. Szabad. Nem ezt a paffel már te kurva. Ezen a Dark verzióban a izé, három kulcsot kell fölvenni. Hozz vissza! Vissza kell menni, ne szokassál már. Mondtam, hogy nem fog! Na, remélem most már fog ugrani. Hát nem ugrik gyerekek, úgyhogy... Akkor most a jobb oldaláról kell majd ugratnom. Hát gyerekek. Legalábbis az pénznek a jobb oldalával kell majd ugornom. Hú. Persze. Így van. Mi? Ez mi? Szerencsétlen! Szerencsétlen az vagy! Te! Alkoholista. De milyen al oldalt szét fogom verni! Ó, hogy azt a tegyves, hogy miért nem vettem észre, hogy meghaltam? Azt hittem, hogy meghaltam gyerekek, de ezen felül előbb leestem arra a kockára. Hát köszönjük szépen! Szappa ki a faszom, gyerekek! Te, senki ebben van, sziasztok!